Ako se svi ti podaci objedine, to zaista, zaista nije teško. Potrebno je 15 minuta do pola sata da otprilike prikupite najobičnijom pretragom, najobičnijim korišćenjem pretraživača informacija sa društvenih mreža, da napravite fotorobo čoveka. I kada povišete informaciju šta on potencijalno ima, gde se nalazi u tom trenutku, znači na odmoru i nije kod kuće, i gde se njegova kuća nalazi, on je praktično sam sebi tipovao, da iskoristim žargon koji se inače koristi u kriminalnom svetu.